cuántos Gracias. chilometri. Okay. Forza coraggio! Marangoni Alberto, Alice Marathon, Marangoni Alberto, primo della maratona. Alberico Di Cecco più volte certo. medagliato, più volte eh, con la maglia della nazionale italiana, quindi campione italiano WISP l'anno scorso qui, Alberigo Di Cecco, complimenti! Di sempre percorso difficile, però tu sei abituato alle nostre temperature perché sono da anni che ci onori della tua presenza. Leggevo prima il tuo palmarès che è eccezionale, stupendo, ho visto che sei anche coordinatore o sei stato coordinatore delle squadre dell'Abruzzo e del Molise, è una nuova, una nuova vita quindi si spera che continui, ma noi speriamo che tu a Pistoia ci, ci onori di un bellissimo risultato. Bene, allora, Alberigo. Ma ah, diciamo che per me la Pistoia è un po' la Cagnano Varano del Nord perché è un appuntamento che mi piace molto ma non tanto per il percorso durissimo, per le temperature impossibili come qui a Cagnano impossibili poi relativamente perché poi alla fine arriviamo tutti con il sorriso ma perché nell'organizzazione mi sento veramente in famiglia, per cui le 50 km che avevo programmato quest'anno erano il Matese ed è andata, Cagnano Varano e pare che sia andata. Adesso mi piacerebbe provare a fare la betone, beh devo recuperare questa e poi ovviamente andiamo a Gran Sasso perché quella è la, la 50 km proprio della mia terra e dopo basta, dopo ci fermiamo un attimo perché abbiamo appuntamento al 20 ottobre alla Maratona di Pescara in cui non la potrò mai correre, ma come dico sempre mi piace farvi correre per la miseria. Eccola Simonetti Rossanna, Academy Lucera. Simonetti Rossanna, Academy Lucera, ormai qui la... Sforzo in mare oggi, caldo tantissimo. tanto, tanto caldo, però fortuna c'era tanta acqua, tanta assistenza lungo la strada, quindi ringrazio l'organizzazione tutti. Grazie. Vicino. Sì. Niente, eh, prossimi impegni? Eh, riposo, vacanza adesso. Ah basta, basta così eh, hai concluso con la vittoria. No, l'estate, l'estate è vacanza soltanto, adesso ci riposiamo un po' e poi ricominciamo a settembre, per la prossima stagione, periodo autunnale. Eh, eh, eh. Comunque sono contenta di aver partecipato, questa è la seconda volta Melena arriva ultramaratona turno Milena ultra... grazie di tutto pare che sia andato tutto bene alla prossima edizione